I'll make them. Namaku Dino, umur 31, kerja pengangguran. Setiap hari makan tidur rumah, kan tidur rumah, kan tidur. Kenapa? Karena gara-gara COVID, aku jadi pengangguran. Aku juga gak tahu tentang masa depan aku. Uangku habis, dompetku tipis, tapi aku makin gendut. Kenapa? Karena setiap hari makan indomie. Tapi aku bahagia. Tapi aku baru senang. Kenapa? Karena aku di I N O. Aku Dino. Namaku Dino, umur 31, kerja pengangguran. Hey.